Ali! É Shiny! Oh my fucking god! Holy Jesus! Não sei nem o que, que eu taco, cara. capturado. Valeu a pena